Na casa 1.6, eu indico uma técnica bem simples e lúdica, mas bastante efetiva, que é criar um nome alternativo ou um nome gamer para o seu próprio jogador dentro desse jogo. Né? Algumas práticas e, e escolas é, logo dão ao, ao aluno iniciante um nome espiritual é, que tem uma, uma, função bem simples e bem, é, bem importante, que é criar uma nova identidade, uma identidade, digamos, de um eu verdadeiro, que serve para a gente observar de fora o, a nossa identidade digamos, de batismo. Então, o nome que os nossos pais nos dão e, e que a, a, sociedade registra legalmente, ele é um nome é, com o qual a gente se identifica muito, né? E que acaba cristalizando um, uma ideia de quem somos nós, que na psicologia é chamado de ego. Mas, se você faz como essas tradições eh, recomendam, ou mesmo como alguns artistas, é, músicos, DJs, usam um nome artístico, né? você passa a criar uma outra dimensão, uma outra camada do seu ser, que serve justamente para é, você transcender, ir além daquelas características que a sua identidade oficial digamos, é, possui. E isso é uma forma de abrir sua mente, expandir sua mente, ir além do que essas é, características têm.